Yo, what's up, what's up guys? Welcome again to Etown Diaries manze. And as usual, I'm your host JB. And uh, tumekuwa tumeenda break kiasi but we are back and we have some new things leo manze. Eh, tumerudi kwa show, this our 19th episode. Na pia naweza sema thank you to all wenye mmeweza kutulia, umetungoja hadi tukarudi kwenye show. And today manze niko na my co-host hapa hivi atakuwa akijiintroduce. Karibu sana bro yeah, yeah, yeah, yeah. Mazee ni aje? Fiti sana. Unaweza jiintroduce kwa kamera yako hapa? Oh, this is my camera. Yeah. So, uh, hi guys, my name is Theo. Mm -hmm. Kwa wale hawanijui, yeah i go by theo yeah kila mahali so theo theo theo is, uh, is my co-host today guys vile mnacheki amedunga luku hapo <laughs> nje venye iko huku nje ld yani acha tu this is august but baridi yenye iko it's like yeah. tuko julai mnacheki amedunga hapo wool yake si mchezo Inabidi, so um, unaweza tuambia kwanza hapa hivi itown diaries vile tumekaa hivi as a co-host huwa unafanya nini so uh, guys I'm basically okay huu ni mdosi wangu <laughs> ameniongeza yeah. kwa, kwa, kwa, kwa kwenye show mm-hmm. so i'll be taking you through a segment inaitwa jenga biz yeah. jenga biz is just uh, ni whereby we get to know about uh, businesses mm-hmm. yenye watu wanafanya hii eldoret eh, kuna kitu nimefanya na msee fulani mm-hmm. anajita master we shall talk about it later yeah. but uh, each and every time mazee takuwa nafanya segment yangu haba nitakuwa nikihost different kind of people different kind of businesses. kabisa yeah. guys mnasikia that is Theo uh, tunafanya tuko na another segment tumeleta nakwambia this time tumerudi na tumerudi na ubaya <laughs> tuko na segment inaitwa jenga biz yeah. tuko na segment uh, sitawaambia but tuendelee so uh, tumekuwa na so much things yenye ina trend LD <laughs> ina trend Kenya tumekuwa na vitu mingi si hebu tuongelee kwanza about the events in Eldoret. Nimecheki of eh, late tumekuwa na events mingi bro. Wewe umejua gani of late yenye eh, happen lately? Before hata hapo hivi mm. eh, LD mazee tuna tunasonga mazee big up to the organizers wa events here mm-hmm. Eldoret. Mm -hmm. eh, before hata before tuongelee hizi koki tumekuwa na kitenge festival mm -hmm. tu, uh, jana tumekuwa na genge fest kitenge festival ili happen on uh, It's like two weeks ago yeah two Sindio. weeks ago ilikuwa 20, 20 what is it 28th or 21st something yeah. like that Sindio? but anyway it was a, it was a very great event nilikuwa yeah. huko hivi mm. -hmm. na event ilikuwa ilikuwa na wasanii mm -hmm. kitenge fest by the way is just basically an event whereby it's all about fashion mm -hmm. kulikuwa na awards yeah, yeah. hivyo ndio mimi na nilicheki liweza like so far so good kwangu mi niliona that was the biggest event yenye iliweza happen ld sindio we uliatend you represented us ulienda ukacheki vile ilikuwa ilikuwa ilikuwa how big elezea tu wasenyi wako weza kupata hiyo opportunity ya kuenda kitenge fest ilikuwa kubwa yeah. tulikuwa na maartist by the way yeah. wengi kina uaga nyiro yeah. kina willy paul alikuwa pale hivi kabisa eh, mlamua pia alikame through mm -hmm. eh, not forgetting our artist kutoka ld, kutoka LD. b alikuwa mm -hmm. uh, sovereign walikuwa pale mhm. hivi mm -hmm. band yeah. uh -huh wase so wengi walikuwa sana walikuwa na wewe kwako unachekije about hiyo story ya organizing such events in LD manze. Yani tusikai tusilalishe. Ah. Unajua kutoka kitambo wase walikuwa wanajuanga LD iko tu. <laughs> yani tumelalisha tu. Wewe unaonaje? Ah, mi, mi sioni ka LD imelalisha. Eh. Mi kitu yenye naona okay, challenge imekuwa corona. Si unajua COVID mm-hmm. ilikuwa uh -huh. imekuwa part way. of this nini lakini sahii mm. Mm-hmm. bro mm -hmm. ah, events, events za LD mi naona zimekuwa zimekamto the next level uh -huh. yeah. so hiyo ni fiti by the alafu about the awards zenye waliweza kupeana during that event by oh, the... eh, by the kulikuwa na awards mm -hmm. some of the awards ilikuwa photographer of the year mm -hmm. tulikuwa na dj of the year photographer of the year uh, kims ndo alichukua photo, oh. photographer of the year uh -huh. eh, tulikuwa na dj of the year uh -huh. dj of the year ilikuwa dj, DJ m sindio mwenyewekabisa big up to big DJ up to dj m, kabisa mm -hmm. pia tulikuwa na <clears throat> kulikuwa na best nini artist of the year best artist of the year Sindio. sovereign band sovereign band wali come through but there kuna kuna eh, lakini there's something they have done tuleke, but ah, tunaongelea mwisho mwisho ya show si ndio ah, sovereign mzee ndio <laughs> wana come fit sana by the way hiyo tutaiongelea pia nilisikia kulikuwa na about uh, the best blog of the year a lady alichukua sijaishika jina yake yeah. best blog of the year in Eldoret eh, someone someone that uh, our guy mwenye tulifanya segment ya Jenga Biz amemvalisha uh -huh. yeah, yende alikuwa the best yeah, blog, yeah, yeah, of, the, yeah, blog yeah, of the year yeah. by the guys mm. alafu Uh, by the kama hukuweza kuenda that event uh, the Kitenge Fest event you can just go to YouTube. Najua wase wengi sana wameweza kupost Niko. but a, a friend of mine anajita Sido yeah. Sydney inaitwa Urban Media, Urban Media pale YouTube yeah. Just go to Urban Media YouTube watch Check all about Kitenge Fest mazee yeah. Vile ili come through ilikuwa ili fiti sana, si ndio? Watu wanajua kupiga luku kabisa. Kitenge, uh, uh, Kitenge, yani ilikuwa look kila kitu ndio maana bana mi hapo ndijieka nje kiasi najua <laughs> mi na vitenge unacheki <laughs> unacheki hata hii by then imejikaza eh? eh unacheki ndio inakaa inaka kitenge somehow but sikuangi mzee wa hiyo hiyo nini hata unanielewa but anyway <laughs> ati najaribu ni sawa alafu kukakuwa na another event ilihappen uh, recently na another event jana mm-hmm. pia mm-hmm. ilifanyika pale at the lobo village yeah ya that's a new place mhm. na mm-hmm. inakuja inakamfiti sana si ndio ubaya pia yeah. so most of the events zimekuwa huko jana mm-hmm. tulikuwa na genge fest yeah yeah uh-huh. genge fest uh, tulikuwa na meja uh-huh. ndani uh-huh. ya nyumba kabisa uh-huh. ndani uh-huh. ya nyumba uh-huh. our own artist wenyewe walikuwa pale uh-huh eh, eh hmm. ndio mbaya sana pia <laughs> mchezo <laughs> <laughs> eh, tulikuwa pale na E, kulikuwa na Odi wa Bondo Odi wa Bondo alikuwa ndani ya building uh-huh. e, tulikuwa na ama clan ah, guest kumekuwa na artist wengi bro. Aha. main, main, na main, artist. main dj main dj okay tulikuwa na dj vortex uh -huh. dj mp alikuwa pale uh -huh. um, yeah ma dj mababe yani Ma e town walikuwa. kwanza dj vortex dj m <laughs> manze big up sana kwa up wasee na najua ilikuwa show fiti sana ilikuwa show fiti Wasee waliweza come through fiti. kina kento kina mcnik Aha. wase walijaa by the way kulikuwa na mvua mvua ilinyesha Manze, This is August, iko, yani- eish imetufanya ile kitu eh. watu wameamua <laughs> event haiwezi haiwezi enda through bila uh, bila wao kukua but they, wa, watu wa LD mhm. <clears throat> they are very supportive mm-hmm. unaweza imagine venye weather ilikuwa lakini watu wenye walikuwa pale wase ah. wengi <laughs> the same thing tukichenge fest nilisikia that mvua ilinyesha but still yani show iliendelea watu walishow up. Uh -huh. Actually ilinyesha mara ya kwanza uh -huh. wase waka, tuka, watu, tuka, watu wakadhani watu watapotea kidogo, lakini wapi yeah. Kwanza mvua. Unajua hii ilikuwa month ya mvua. Sasa achana mm. na August, ah. najua August si month mvua. Mvua sijui ni kama inatuonea <laughs> ni kama wewe inatupimia, si ndio? Unakaa hivi wiki moja hivi imepita, haijanyesha. Siku ya event ndio hiyo inaanguka inatwanga vibaya sana ah. walikuwa wanasema sahii wanaume wale wanasema bana baridi natumiza ni mahandbrek tu <laughs> nacheki mahandbrek tu za hapa <laughs> ati baridi metufanya ile kitu anyway <laughs> ni sawa tu wanaume itabidi me eh, eh, itabidi itabidi mmecheza kaa nyinyi kahawa isaidii <laughs> sana sana labda uji eh, labda uji eh, alafu hii vitu zingine nacheki <laughs> anyway apart, apart from mambo la mvua na eh, the event imehappen by the Uh, big thanks to all the guys corporates wenye wana, mm. wana uh, wenye wana organize hizi my hapa LD by the inasaidia sana sindio? Yeah. Ina, inasaidia sana pia kuna, kuna maevents mengi bado zinakam kuna bado kuna events zingine zinakam sindio rap culture yeah. eh, kata sio i think maxivan maxivan yeah maze that guy is really doing na i think hata ndio amekuwa akiorganize hizi most of the events ndio yeah uh -huh. uh, mazee ni, ni kitungo, ni kitu ni kitu kubwa, kubwa si ndio? pia mpaka siku hizi na cheki LD manzee, tuko mpaka na dog fest manzee. Dog festival eh. oh, happening today Dog by the way. ilikuwa ina Dog happen festival leo. inafanyika leo sijui hata Yeah. karibu ni saa waje eh, hiyo <laughs> It's happening on hmm. Sunday manzee, tarehe nane leo yani, na inanyesha ukumbuke kumbuke ukumbuke mvua inanyesha, But it's afternoon sure- but mvua sure venye kutakuwa Ah, huko sahii madogi iko <laughs> kiwanjani ni mbio tu eh, by the about eh, dog fest hmm. unajua this something that <laughs> sijaona wa- wa- by wamekuwa akisikia festival ah, eh. na the first. Mm -hmm. So I think kwa wale wasee wajayo na of which sijaisikia kitu kama hiyo labda Eldoret si ndio the first guys kuhost kitu Kui kama hiyo. Yeah. Uh -huh. So, pia unajua ningekuwa nimeona IG pale Twitter vituka hizo zina zina trend trend yani eh, celebrated. Ah, wanachunga <laughs> maze wacheki mbwa wenyewe unainda hmm. mtu anauza mbwa 50000 yeah. hmm? 60000 hmm. <laughs> watu wanajua kuinvest bro ule mwenye yani dogi kukufa ana, anafanyia funeral ingine Fine, unashangaa funeral eh, Une, unaenda kwa funeral ya dogi unashangaa eh, eh, hata unaona aibu <laughs> <laughs> by the way guys hiyo ni event ingine yeah. it's very enjoyable mse unaenda pale tu uone different types za dogi mm. usiku, mm. lakini usikuje na hizi zako za mtaani mimi kikundi kuambia watu huko nje <laughs> tupeni ma, majina madogi bwana eh. manze teni dogi jina osha umbwa bana treat umbwa vizuri ilishe eh, ilishe chakula ya supa siweke tu kaa kaa kila mtu ameweka dogi kaa wase wanaona dogi ni kaa kitu ingine ya yani uh, kazi yake ni kuja ichunge boma hadi msee anafukuza dogi by the way dogi iko intelligent but uh, ushaisikia fact that a pig mm -hmm. iq yake yani the a pig's iq <laughs> iko rated like a pig is rated number 5 kwa, kwa, kwa wanyama wote bro iko na IQ ingine <laughs> kali sana bro. namba 5. Manze, <laughs> mi nilifanya nilifanya research hadi nikashtuka. Ati pig is rated number 5 guys. Kwa IQ yake yani iko na iko hivyo. IQ yake si mchezo. Na you can imagine vile nguruwe inakuwa. <laughs> Anyway. imagine wewe ufuge nguruwe. <laughs> Manze, mi naweza fuga kwa zinakula nakula nyama yake <laughs> na pia inasaidia inasaidia watu wanajuanga nguruwe ni mchafu that's the problem the people acheki but nyama yake ni tamu mi naweza waambia <laughs> eh, naangalia product manze na hiyo vitu lazima zikule huwezi acha kwanza zinakula anytime oh. anyway mm-hmm. still about uh, dog fest, dog fest. Uh, unaona Izita, izita high time wase waanze kufuga madogi za zile za kaa kwa nyumba si madogi, machiwawa si madogi tu bro yeah, yeah. Eh, naona pets pets mm. unajua wase wana uko na different uh, passion wako, wako passionate about uh, different types of pets kuna wale wa kuchunga mapusi mm-hmm. yani mapaka yeah kuna wale wa kuchunga madogi integemea ni pet gani unata, unapenda sindio wasungura Mazee find something usiishi tu lonely kibachela hata kaa ni bachela bana. <laughs> Eh, ama uko single mazeka uko single hata ukipika unakumbuka unapikia unapikia kachakula kake pale manzee mm. unajua mm. wasi wengi wanaonanga ni uzungu ah wapi eh? tuko unaona ah, ah, personally mi ah. nitasema personally <laughs> kufuga kitu kama naweza kufuga dogi but nitaifungia nje <laughs> siwezi siwezi weka kwa nyumba kwanza kitu ya kwanza yani siku hizi tuko na mapero understanding eh, wale wa kitambo wapate dogi ndani ya nyumba ni eh, kelele hii ni kitu gani <laughs> but sasa unacheki manzee wase wako na hiyo mentality ya that msee kufuga eh, inaitwa apet na kuweka kwa nyumba yeah, ati inakaa kitu inakaa uzungu uzungu na cheki na mtu awezi fanya ati anaosha dogi anaosha paka <laughs> eh. anyway uh, ah, <coughs> tuende another story so by the uh, something has been trending uh, in Kenya, in the world by the way, not just in Kenya. Mm -hmm. uh, from the end of last month and the beginning of this month imekuwa about uh, the olympics. World Olympics, Olympics eh, Tokyo yeah, Olympics 2020 sindio? mm, na umecheki Kenyans pia tumekuwa tukitrend sana so Kenyans much has been happening, mi nakwambia sisi wa Kenya yeah. sisi watu hivi hivi si hivi yeah. especially hiyo party ya Olympics, Olympics athletics nini eh Eh. unacheki kwanza athleticsndio yeah. but pia fans wamekuwa wakilalamika that uh, kenya this time wajeperform <laughs> poa cause unajua 2019 rio, Olymp, uh, rio uh, nini olympics uh -huh. tuliperform poa tulikuwa na about 6 goals uh. but this time tumpata 4 goals so far unaona mm-hmm. so fans wajekuwa wajekuwa satisfied ka before ka... but pia ujue corona ilituhit na cheki hiyo ndio nilikuwa nataka eh. kusema <laughs> is it because of corona ama lazima si ndio cause unajua hiyo time wasewa kuwa wanaenda training na cheki yeah. but the people wenye wameweza kufanya kenya wakwe proud sana ni eh, sindio yeah. the african machine by the sahii yeah sahi is ranked number one in Africa and uh, number 19, 19 in the world, the world sindio? Hiyo anafanya kazi poa, alafu pia tukakuwa na Faith, is this lady uh, Faith, uh, Faith uh, is it Jepkosgei or Faith who uh, someone, something like that the the 1500 meter uh, nini runner pia alishinda ka gold yeah, alishinda gold she's the, she's the same lady mwenye yeah. alifanyanga 2019 but akashindwa yeah ama si huyo yeah, alikuwa alikuwa na issues issues about maternity leave alikuwa yeah, me, alikuwa she gave birth to a beautiful girl yeah. na akakam kurudi nini ikakuwa ngumu kuwin but she came back and she did as Yenda, well she did Kenya proud so uh, that has been uh, been trending this uh, all of these months month, na pia yeah. under 20 by the under 20 world olympics Kenya are proud hosts wa under 20 eh, Olympic Games yeah. It happen Kenya from 17th uh-huh. of this month yeah. so Kenya by the tume, yani tuko mahali kwa hii dunia unacheki in sport wise another thing uh, apart from sports mm -hmm kumekuwa na talks mingi about the gospel industry in kenya nacheki <laughs> na najua ini ni kitu itakubidi eh, <laughs> lakini nilikwambia beginning of the show, eh, leo lazima <laughs> nilikwambia beginning of the show lazima tu, tuongele mm -hmm. i think is a good thing yeah, tukiraise sindio kwanza you being a, a gospel, gospel musician artist, yeah huwa unachekije hii gospel industry vile imechange manze like so much is happening yenye people fans are not expecting bro hmm. unajua mm. mm. tukiingia kwa gospel uh, industry mm-hmm. okay kitu, kitu yenye najua unaongelea sana ni the musical part of the gospel industry uh, kinda Ama... yes the musical part na but <coughs> unajua ndio musical part change uh -huh. the person himself or herself lazima akuwa amechange unacheki okay bro yeah. kitu, kitu moja yenye mi uona about the gospel industry ama industry yenyewe uh-huh. unajua most of the people wako kwa industry for money uh-huh. bro eh, huwezi uh, expect msee like uh, anaimba uh-huh. na there is nothing in return I, I, so unaangalia una, unaangalia that pa, pas, perspective uh-huh. whereby uh, ah, mse anataka kutoa product uh-huh. yenye inaweza kuwa marketable uh-huh. na at least anaweza gain something from it yeah. Yeah so, so um, uh, eh. kitu yenye naweza sema about the reason as to why mi naona gospel industry inashuka mm. ni juu watu wanataka do watu wanaingia kwa gospel industry mm. sahii juu ya do sababu ya pesa eh, so mm-hmm. like unaona wasi wanajaribu, wanajaribu tu all means uh -huh. watrend ndio napate do eh, sahii hmm. hauwezi pata show, si rahisi. Unaona ni hmm. ngumu, hmm. hata ukiangalia the gospel industry yenyewe mm -hmm. watu wanatamak mm -hmm. wasa wanafaa kuelewa that the gospel industry mm -hmm. is not about uh, kutrend tu peke yake mm -hmm. wasa wanafaa kuendelewa the gospel industry is a, it's a ministry mm -hmm ni ministry ya god hiyo mm. ndio kitu watu wamesahau wamesahau si ndio hiyo ndio kitu watu wamesahau mm -hmm. wameget so much into uh, a lot of things yenye wanataka they want just to make money yeah. au wanaangalia the only pesa za haraka haraka money yeah. yeah ukiangalia watu kaa kina dadioen mm -hmm. uangalie watu kaa kina mojshot baba uh -huh. yeah. okay au wako well off yeah na wamestick kwa industry, industry yenyewe unaona au wanaelewa industry uh -huh. cause a hawataki pop cash uh -huh. unaona yeah. au hawataki okay hawana mbio sana na the, the what the, the, the, the material, yeah, the material the, the gains material eh, things yeah, cause yeah. hiyo ni kitu yenye at least wanaweza yeah. in one way or the other akona wako na some some, some businesses lacha niseme mm. yenye inaweza waletea so au wamestick kwa god yeah. but sasa sahii unaona there are so many artists wanaingia mm yeah, and they are all wote wana, wana try yeah. na unajua hii kitu mimi personally mi na feel like unajua being a gospel in, a uh, musician mm -hmm. first thing umesema this is a ministry na being a gospel musician you are like we ni mtumishi wa mungu nacheki you need kitu. to spread yani word ya mungu unajua, unajua kitu moja anaweza sema bro ni mm -hmm. wase ni kama awajaget mm -hmm. hawajaelewa sana nini church like mm. watu hawajakuwa watu hawajakuwa close na hawajelewa cause mtu angekuwa anaelewa story na church vizuri mm -hmm. au angekuwa anafanya vitu anafanya anafanya hizo vitu yeah. yeah. unasikia gospel okay ma gospel artist eh, wanatoka wanahama from huku hivi wanaenda nini yeah. nawapeleka yeah. huko pesa ni do kama kawaida so mm -hmm mtu um, um, uh, one thing naweza sema na the gospel industry mm -hmm. watu wengi hawajui mali wako mm -hmm. most of the guys do the industry not as a, not, uh, do the gospel not as a ministry but, but for material gains. business yeah okay. hiyo ndio ishu yeah. yeah. anyway you, that, yani hiyo topic unajua inaweza ni bigi sana It's <laughs> something okay, we can talk kubwa. about eh, kubwa. yani tunaweza iongelea kwa muda sana mm. na itakuwa fiti by the way tukiweza fanya coverage about uh, Eldoret gospel industry na vile mi huwa na cheki unajua mi am that guy mwenye ntaona leo Theo mm -hmm. yes is a gospel musician Artist, yeah. but kuna kitu yenye mi nacheki afanye fiti mm. but I'm not that guy mwenye wakusema sasa vile nimeona nitakuja nkwambie ama niambie wasee au msee afanyangi poa nacheki unacheki okay unajua bedhe mi uona ishu ingine ni mm. wase wanaogopa kuaprochiana mm-hmm. utaona msee akifanya mistake then you keep quiet unamnyamazia quiet uh-huh. mwadress mwambie iko hivi na hivi na hivi yeah. uh-huh. wanasemanga kitu yenye una address mm-hmm. mtu akatae kufanya hiyo ndio mbaya yeah. lakini sasa you see a mistake unajua watu wengi sasa siku hizi wanafanya something hmm. but they are siwezi sema they are blinded ama wenyewe okay wanafanya willingly mm-hmm. but they don't know that they are doing the wrong thing yeah. so inafaa ukiona mtu akifanya kitu yenye haifai hmm. at least muapproach mm-hmm. mwambie mwexplainie na umwambie this is the way to go yeah. unaona mm-hmm. si tuna unaenda tena unajua kitu inauanga tena ni unaenda unaambia mtu umefanya hii kitu vibaya mm-hmm we unataka fanya aje? Eh, nitakana ukimwambia unampea na options, ndio unampea at least una, una, unamwambia hivi, unamwambia hmm. okay, umefanya hapa hivi vibaya, but ungefanya hivi ingekuwa fit, ingekaa poa yeah anyway ni sawa that that topic as i've said ni, it's a very huge it's topic yenye tukisema tuanze sahii <laughs> hatutamaliza <laughs> but generally what uh, by the guys if you're watching this show uh, mi kenye nazaambia any gospel musician pale mwenye anawatch yeah. nini is time unaenda kufanya gospel ama you are thinking of starting doing gospel music are you sure that is what unataka kufanya kwanza is it a calling yenye mungu amekupea sindio lazima ikuwe kitu yenye mungu amekupea unacheki yeah. isikuwe kitu tu unafanya kwa sababu mtu mwingine anafanya juu exactly. thio anafanya hata hata mi nimbe gospel naona inampea no kila mtu you do what unajua kama ni gospel kama mungu amekuitia ama kama ni talent na unajua it's something you'll stick on it utafanya tu unajua it's good when someone ana change from secular to, to gospel, tunajua this guy or this lady has been saved sindio yeah. amekuwa born <laughs> again lakini utoke gospel uanguke secular yani Kenyans <laughs> or eh, mwanadamu wa kawaida tu atasema bana mse ai manze si fiti mm. but anyway that's a topic yenye tuwezi maliza sahii yeah. na today pia tuko na segment inaitwa top 2 best songs enye tumeweza kui tumeweza kui nini kuipitia. Tulikuwa tumesema tulikuwa tumeongelea sovereign yeah. na I think this the part tulikuwa tuna tunasema tutaiongelea mazee. Those guys are moving. Yeah, by the way guys Sovereign Band is a group you say up yeah. from LD. Yeah wanafanya fiti oh. sana group walikuwa four but I think some, one of them sahi wako three sindio uh, Sovereign Band wamefanya latest song featuring David Wanda, David Wanda mwenyewe one of the best gospel artist in Kenya mm. wamefanya song inajita Senda Senda. Unakimbia pale YouTube tu. sana. Yeah. Uh, na nilicheki pia in the morning walikuwa somewhere wakifanya some media tours eh, niliona their niniko wako kwa media tour wako mingi sana niliona their list by the muingie kwa IG IG page yao pale hivi you mm-hmm. see uh, what they are up to yeah because they go by sovereign band i think yeah, yeah. and uh, the next uh, number two song mm-hmm. inaitwa maijaber najua se wengi sana wameisikia hii <laughs> ngoma wamefanya tiktok challenge pale kwenye tiktok na sijaona ukifanya bwana ah <laughs> acha, ipite <laughs> but anyway my jaber is a song sung by another band hey, yeah. it's a coincidence mm, Ninaka... two bands atago sovereign band alafu had the band wameimba maijaber yani ngoma ingine kali sana tuliona trending. Street, still trending uh, number one on youtube yeah. sahii eh, ukienda pale youtube tu one the trending songs on YouTube video kali bana, imehusisha Wasekaki na Bazu Willis mm. Raburu mwenyewe mm -hmm. kuna beti Kialo ndani yeah. niliona nani mwingine like imehusisha some big celebs in Kenya. It's a very good video manzee, it's a vibe. Ngoma ingine ya mapenzi tamu, unajua had the band story ya mapenzi ni yao na cheki <laughs> hawezi washinda, hakuna mwenye anawatoa. So that is number two to us <laughs> yeah. and uh, I think that's a close for us today. Uh, maybe Theo akitumalizia malizia yeah, tu yeah, yeah. So manzia before tufunge hii segment this week as I told you uh, I've been your host and nimekuwa nikifanya a show inaitwa Jenga Jenga Biz. Jenga Biz. Yeah. So nilikuwa nimemove kidogo hivi nikakutana nikienda nikapata msee mwenyewe anajita master. Yeah. Masterpiece sopondo Mm -hmm. So uh, this is what we had. This, this was our talk. hapa hivi na Masterpiece na he's uh, ah, sitaki kuambia, acha tuchapie bro. Niko fit man. Nimekutembelea eh, leo. Karibu sana mazee, nafurahia. Ah, shukrani mazee. Eh, mazee, for those who don't know me, my real name ni Paul Juma. from the Master and the street name na mimi ndio founder wa Masterpiece Designs. So uh, Opondo Juma uh, masterpiece uh, uh, by the way nakuja nakutambua ka Opondo uh, ama anasemanga MPD uh, manze MPD ama master, master masterpiece na deal na nini? Uh, Masterpiece Designs ni fashion house. mm -hmm. uh, tuna deal na mtumba clothing uh -huh. mostly tuna dress people of course normal clients uh -huh. alafu pia tuko na hiyo special shughuli tunafanya ku dress models uh -huh for shoes and for uh-huh. events. Oh. Yeah. So you, you, you deal with the uh, kudress watu. Uh, watu wapige luku kweli uh, kweli. Watu wapige luku manze. <laughs> Luku luku luku inafaa ikuwe safi. <laughs> Ah, haina mambo uh, manze. Uh. So manze umesema una uh, una dress watu uh, eh. wajatuambia agenda gani una dress maboy uh, eh. magal uh, eh. ama wote okay actually na dress both gender uh -huh. but ladies ndio nimefoka sana kiasi juu test yangu mosi kwa ladies eh. though na improve pole pole on, on, on men pia ah uh, vile child tunaumia huko hivi <laughs> ah, boy child ama, ama ndio wapende look boy child wanapenda look sasa uh -huh. boy child lazima pia ujue nini anahitaji sana ndio uh -huh. mshughulikie oh issue ni kupata the Oh. Uh, sasa bro eh, ulikuwa unafikiria nini mpaka ukamwa kuingia kwa hii industry ya kudress watu Uh, okay for me nimekuwa niki nimekuwa kwa, kwa industry ya biz for a while mm -hmm. nimework na wase okay nimekuwa kwa biz since nikuwe myang eh. nimekuwa nikiuza manguo pale oh, yako ulianza kwa street oh, kwa <laughs> watu by wanajuanga unashika duka eh. then like una establish kila kitu. Hapana, ah, lazima kukuwe na starting point mzee. Hebu tuchapie venye ulianza bro. Uh, so for me personally after school nilikuwa natembeza nguo chuo mm -hmm. na nikiuza kwa mraa. Mostly nilikuwa natembeza kwa colleagues wangu mm -hmm. ama students na yeah. the rest ndio nauzia pale task za hapo chini yeah. kwa streets eh, inaitwa ora e, ora. ELD tu hii. Bana tu ELD tu moja. <laughs> Sasa ah. ulikuwa ulikuwa wale wa sauti ya juu. Sauti ya juu wale tunawaita tukianza kuwaita mazee <laughs> mnakuja wote kuja mbaya eh, eh, ah, iko, iko fiti eh, sasa from, from there ndio mm -hmm. ndio nika from there ndio nika pick nika pick from kuuza kwa street kuuza kwa bag then nika decide site penye nimefikia uh nitafute place naweza settle na nikashika shop na nikaanza kujinyanya shop and here we are eh, manzi hapa tuko tunafurahia sana na bado unasonga eh, tunasonga polepole tu so hii business nakupeleka Unaamkaje? Bisi mbaya yeah. Sahii challenges kiasi kiasi, mazee, unajielewa COVID jo. Kwanza after corona, hebu nitaka kusikia upati ya <laughs> COVID bro. COVID jo ilikam jo ilitu hit hard uh <laughs> -huh. Kwanza venye market ilifungwa ilitupata hatuko ready, hatuko tumestock and stuff uh eh. -huh. So tulika out of, out of game for a while, unaelewa juu eh, market ikifungwa ni hivyo tuwezi pata product. Mazengo. Movements pia ilikuwa ngumu kwenda jiji uh eh. -huh. Eh, but but tulivumilia tu. Oh, uh, unatoa wapi nini stock yako? So mostly na source from West hapo West market yetu. Oh, hii hapa moja tu unaenda yes. unatafuta then unazileta. Kuna kuna kunyaka na kuna kufungua mzigo. Oh, so eh, ngoja kunyaka. kunyaka ni ile like uko market uh -huh. na unaenda kutafuta nguo moja moja. Oh, so una so, kupiga round in market nzima. Ah. Eh, unaenda unachukua top, unaenda unachukua shirt, unaenda unachukua t-shirt. Oh. Hivyo hadi kwa chenye unadai. Ah, sasa ni eh. mazee ushasikia. Eh. Ushasikia hapo you just look for uh, what what you want eh? mm, ni, ni wewe kuja ku, ku, ku describe yeah, mse ku, eh, ku describe chenye eh, unataka kama kuna tutakutafutia eh, alafu by the way umesema una dress ma model yeah. ume dress ma model ka kina nani na nani uh, for the recent past nimekuwa nikidress nime dress Hilda Akumu uh -huh. nime dress uh, ah, mrembo so jina yake uh alishinda blog of the year blog of the year uh, Kitenge Kitenge festival uh, by the way uh, by the way you guys should go and check out uh, how how benye Kitenge eh, ilienda uh, Eh, umse ni mtu mwingine mkubwa sana yeah, Coin pia ni mdres -huh. Nimedress tu models kadhaa kidai kucheki content yangu nacheki pale id eh. eh, mindo nimekuwa designer kwa event ya Meet and mhm. labda tunaijua sofa tumefanya editions tatu na imekuwa successful mbaya hiyo ni viti bro So uh, guys uh, this is what Masterpiece has done mm acha tuiangalie. Talk to me nice, talk to me honestly. and rap culture mm. unaweza sema nini about it uh, ah, mazee ni initiative fiti sana mm -hmm. uh, rap mazee imekuwa ishungori kwa street, kwa society recently kwanza hii time mastudio wamekuwa home sorry na covid mekuwa na cases kibao so ni initiative fiti na support wase wanaipush waendelee kuipush na society pia yafai come together isupport hiyo program, unaona at least wasee waweze ku, ku wasee. Kuna wasee wengi wajue about hizi vitu, wasee wako maocha wako, wako, wako mageto mm -hmm. wanakuwa tu msichana kubampia na kufanya venye nadai, unaona mm -hmm. so awajui about that, hawajui penye wanakwenda kuripoti sinkaa hizo, unaona So ni poa wenye wana hold hiyo program wa push information, waende waambia wasee venye wanaweza saidika na waongeleshe pia watu wenye wako affected na story. Eh, mwai sana. Anaongea baadhi vitu wai sana. <laughs> So tukimalizia show yetu nitaka utupe handle zako, mm. nitaka upe uh, vijana advice pale hivi. Mm. Alafu uh, tutakuwa tumeshukuru mazee. Ah, wazi mazee. So advice yangu kwa maboys mazee, naona tumeingia tuko wengi, afurahia hivyo actually mazee, juu unajua saa hii vitu ni hard uh, ah, wasi wana struggle a lot to make something so chenye una do usi give up kwanza. Kitu ya pili mazee, itabidi tu umepush, si rahisi. Yeah. Kila siku ukiamka unaamka na new strength na new faith na new belief, unaona unajua kuna siku moja pia utakuwa uta, uta unaenjoy struggle yako, unaona so hiyo ndo naweza ambia maboys asi give up kwa game game game ni big na tunaweza kula si wote unaona so uh, ni hivyo tu alafu pale social media FB unaweza nipata at master FB unaweza nipata at masterpiece designs mm -hmm. pale IG ni Opondo Master then namba yangu ya simu pia naweza watia ama waambie <laughs> wape eh, namba pale ni 07 08 45 25 36 unaweza nipigia, unaweza ni DM pale WhatsApp, tutabonga tu mzee. Ah, ah, mm, alafu ah, location ndio hiyo sasa. Eh, location ni Tamarin. Yeah. Niko located Tamarin ground floor. Ukifika tu Tamarin nipigie ama ulizie pombe. Hawezi nipesa nikosa. Ah, iko fiti. Mm. So uh, thanks guys for watching. I was your host Theo. Till next time. So guys, that's what we had on Jenga Biz. Now remember, each and every Sunday from 2 p.m. tukimaliza show, I'll be having that show for you. So remember to stay tuned, stay locked and tell a friend to tell a friend that this is the place to be. Next week tutajua biashara nani tunafanya. So guys, uh, that has been Jenga Biz from hiyo na imekuwa segment moja kali and before tumalize show manze great appreciations manze kwa our sponsors that is itel mobile limited manze wana sponsor show yetu vikubwa sana uh, pia our sponsor wenye ameweza tulenda space that is crystal image studios hapa eldoret manze place poa sana unapiga mapicha tunakufanyia coverage za events everything you know just come to crystal images studios uh, pia tukimaliza our social media platforms manze to follow us and to keep in touch with us is etown diaries ke kila mahali facebook ig na pia pale kwenye youtube e, zangu ni john bet kila mahali as you know theo I go by Theo Kenya on all social media, social media platforms. Alamu ah, domo inakataa. <laughs> theo 750 yeah. on instagram kabisa so guys I remember to follow theo pia pale kwenye social media platform zake and remember to keep it etown diaries each and every time manze peace Talk to me nice